Alors, comment s'est passée ta journée Je suis un de force. Mais qu'est-ce que tu as fait comme ça Tu nettoyais la maison de fond en Juste avant de venir Oui, et en temps record. Ah ouais, chapeau Kalibuka Karakita, France No Joan Kondes. Dans cette chaîne je parle de la de France et de la France. Donc, si vous vous abonnez, c'est très heureux. 登録してくださいもう登録してくれた人心からありがとうございますそれでは早速始めましょう Alors, comment s'est passée ta journée Je suis à bout de force. Je suis à bout de force. À bout de force. ぐったりだよ。もうくたくたっていう意味ですよね。 もう力はないです。すっごく疲れたという意味ですよね。だから今、みんなは、私は疲れていますの他の言い方を学んでいます。普通の言い方は、je suis fatigué。あとは、もっと疲れてたら、je suis épuisé。実際は、je suis épuisé と Je suis à bout de force は同じぐらいの疲れさが通じています。発音なんですけど、気をつけないといけないことがあります。 je suis épuisé と je suis à bout de force ですね suis は s と終わっていますねで seen の後に母音があったら何をしたらいいんですか何すればいいんですかそうですねつなげますということで je suis épuisé じゃなくて je suis épuisé S

Tu nettoyais la maison de fond en comble. Nettoyer de fond en comble. semi simimade, au soji sur le côté de l'est. Et de fond en comble, wa krampekini, au soji suru le desu. de fond en comble, wa futatsu no to yoku, skawale imasu. Nettoyer. Tatoeba, nettoyer la maison de fond en comble. To, fouiller. Tatoeba, fouiller une pièce フォンダンコール。フランスの警察の映画の中で、よく警察が、フィーマセピエスでフォンダンコールを言ってます。だから、フランスの映画を見たら、それを聞き取ってみてください。休憩、このシリーズの次のエピソードは、再来週をアップしますので、その動画を見逃さないように、ぜひぜひ登録してください。それでは、続きましょう。j u s t avant de venir?

っていうことで、思ったより何かを早くしたことですよね。レコーっていう言葉なんですけど、陸上のところでは、アスリートがみんなより早くゴールまでついてたら、セットのコージモンって言いますね。だからここでは、レコーはその同じレコーです。ということで、いつもより早くできたっていう意味です。他の例えだと、Je suis arrivé à la station en un temps record. Par contre, <laughs> j'ai dû courir. っていうふうに言えます。え、on ne d あ、o u a シャープシャープシャプみんなもうご存知だと思うんですけれども、シャープの意味は帽子なんですけれども、この状況で翻訳すると、おめでとうっていう意味です。なんでかというと、みんなは前は帽子を持ってましたね。で、誰かをあげますために、誰かを応援するために、みんなは帽子を取って わおめでとうおめでとうって言ってましたねだからこれは表現になりましたシャーで実際はその表現の長いバージョンはシャーバっていうことで下に帽子を下げますシャーバっていう風になります。最後まで見てくれていつもありがとうございます。忘れないでください。このシリーズの次エピソードは再来週です。 でも私は他のビデオをアップしますので、ぜひぜひ登録して見逃さないでください。それでは、あ、ビエント